¿No sabes qué día llevo hoy? Al final he tenido que tirar el cubo de pintura roja encima de la tía porque es que no me dejaba en paz. Bueno, Chuchi, te dejo que tengo mucho trabajo. Después te llamo. Venga, Vaya cartelón que llevas, ¿no? Es para que se vea bien el mensaje. Sí, porque para lo que hay que tapar. Mira, no me toques las tetas, ¿eh? Que acabo de venir de una manifa y no ves la que se ha liado. Oye, no tendrás ningún amigo tuyo por ahí un panda, ¿no? Porque con eso de liberar animales... De que te follen. ¡Eh! ¿Los animales te han pedido ser defendidos alguna vez? ¿Tú sabes qué día soy? Hoy finaliza tu periodo de prueba. ¡Por favor! ¡Que alguien me deje algo ¡Sí! ¡Que no pasa nada! ¿Pero dónde voy con esto? ¿No tienes otra cosa? No. No, entiendo, no entiendo cómo vienes desnuda y toda pintada de rojo. ¿Tú crees que van a tener alguna duda sobre tu continuidad? Vale, yo me voy. ¿Dónde vas, criatura? Que te están escuchando. No te puedes ir. Le atiende la extensión 69. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué? ¿Que acaba de salir de una manifestación y se le ha balanzado una loca salvaje? ¿Y que le ha tirado encima un, bote de pintura roja? Y que, claro, necesita una tintorería para pieles. ¿Cómo? ¿Zorro plateado? ¿Castor de la estepa rusa? ¿Armiño de Siberia? ¿Y no tiene usted nada con pelos de rana o con plumas de tigre blanco camboyano? ¡Señora! que las tintorerías no le van a limpiar a usted los guantes de piel de culo de indio, ni los abrigos de pluma de palomo cojo madrileño. A la que tendrían que despellejar viva es a usted, ¡Sofoca! ¿Qué? ¿Tú no has tirado un bote de pintura a ti, parraca? ¡Sí que Está entrando por el pasillo. ¡Es la señora de Rodríguez! Suena el teléfono, lo voy a coger no, a la puta calle. Por favor, tú que lo puedes todo, habla con el señor Rodríguez. Es que es muy buen cliente. Básicamente. Lo único que te queda es pedir disculpas. O arrodillarte. Y aceptar lo que te venga. mi cuota en Greenpeace. ¡Oh! ¡Mis niños apadrinados en Perú! Bueno, bueno. Tú piensas que igual este no es tu sitio. El telemarketing es un mundo muy complicado. Mira, yo te puedo dar un trabajito. ¿eh? Lo que pasa es que tienes que ser abierta de miras. Te voy a dar el teléfono de mi compañera Jennifer. ¿Te acuerdas? La catequista. La que le limpió los bajos a Rodríguez. Sí, señor Rodríguez. Claro. Que no superado el periodo de prueba tiene que partir de mis servicios, claro. Bueno, yo tengo unas cuantas ideas que me gustaría discutir con usted. Por ejemplo, mire, tengo el número de una tintorería. Jennifer. ¿Le suena? Yo creo que a su mujer le va a interesar mucho conocerla. A la tintorería, quiero decir, claro. ¿Cómo? ¿Una promoción nueva? ¡Ah! ¿Coordinadora? Paquito, ¿no? Ay. Ay, ¿sabéis lo que os digo, chicos? Ay, qué descanso. Que mañana empezamos con las auditorías.